laut ternaki Namun tak dapat jua dimiliki Jika tidak kembali pada Allah Let's make this fun Kalau kita jumpa, jumpa he tu, tahulah kualiti dia Kualiti dia seorang Buah! Buah! Cik. Aku rasa ni lah, ni untuk next champion lah Ada, memang ada, ada cakap luar random Ada ada few tempat lagi, itik yang sama, ada keluar No, no Oh fuck Sial lah singgit, babi singgit Tengok, tengok, tengok, tengok, tengok. Lol um. Nice Oh fuck. Oh fuck. Dah oh, satu tak kena. Ash. Eh, tak tak tak tak. Aku mana tak ada. Okey. Oh no. The Jacks. Bagus lah dia buat macam ni Lari sana aku farm What no hal Mak ai singgit singgit Apa lagi hal Lari sana aku farm Lepas tu dia ambil macam ni Kan Kan Ah. Uh. Meet tak dapat experience Ah, dia kacau kan dia fake dia Dia akan fight ah, So snowball lah So mid dia orang mid bot kalau dia ambil semua creep lah Oh, Jax dia orang kat sini Jax, Jax Aku Jangan pergi, jangan pergi. Why? Tunggu. Oh, eh? Tak dapat pun Alright My art aim sucks It's key Tinggi <laughs> Sebaik uh, aku baru tengok bot speed kawan singgit Singgit dia macam ni lah main macam Kau cakap ignore Kalau dia main sampai ke sini Ha Run Run Hello. Shit! Shit! Go, go, go. Nice. Go, go, go. Not when we wanna go. Huh? Not when we wanna go. Sikit tu lima Wow, buka-buka tu lagi boleh people lo. Hmm? Buka-buka aku unmute tu lagi boleh people. Ya yeah, tu. sobre ele. <laughs> Dia dengan dengan main account dia, kidding me? But, kata nak 1v1 tapi Aku mah takkan 1v1 tapi at least add lah <laughs> Dia tak accept It's only fun if they run